Yeah. this is good. Yeah. Gaza. Look at this. فين وصلنا مشروعة من أجل إسقاط الفساد والاستفزاز اليوم أبانت حركة تسليم كراير أنها ملك لجميع المغاربة بمختلف تلويناتهم السياسية والإيديولوجية اليوم أبانت عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب